こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスにアクリル絵の具を使っていろいろなピンクで絵を描いていこうと思います。まずはマジェンタに白を入れたピンクでキャンバス全体を塗っていきます。 とりあえず前面を私の好きなピンクで塗りました。では続きを変えていきます。 ちょっとピンク以外の色も使っていきます ちょっと猫好きの方にお知らせなんですけど、猫友新聞の5月号にうちの猫たちのことが出ています。3ページですね。なんかすごいいい記事を書いていただいたので、興味のある方はぜひ読んでみてください。猫友新聞さんのリンクは下の概要欄に貼っておきます。 絵が完成しました。これは去っていく人というタイトルです。なんかこういう絵を描いても、なんか別に自分のパーソナルライフに何かあったとかじゃなくて、なんかこの線を描いた時に、うューンってなって手が描いてあって、で、うューンってなった時に、なんかこの形から、なんかこういう感じのシーンを連想しただけで、なんかその私生活が作品に現れることもあるんですけど、別にこの作品の場合は、そういう意味ではありません。まあどうでもいいですね。